昼ご飯は出雲のイオンモールで長崎ちゃんぽんを食べています新宿ってところに行くこの戻ろうとしてるんですけどあんまりいないんで一回電車で戻って、えっと、一応俺のルールは戻るのは 電車とか公共機関使って OK なんで新宿ところまで戻ってそこから広島に向かう車とか探したいと思います ややばすぎるちょっと道がもう多分ビデオじゃもう全く見えないね違うこっちかそれだえこっちああもう全然わかんない暗すぎる宮島サービスエリアの最終兵器豚麺ですこれはもう前から持ってきました 今日はここでサービスエリアの横にある芝生の上に雑誌を引いてまあ多分前のパーキングエリアからはだいぶ良くなったと思うんで野宿したいと思いますおやすみなさい